拜托你不要告诉老师，我以后不会再吃东西了。甲跟乙在聊天，甲问：“如果你老公有外遇，你会怎么样？”乙就说：“我会睁一只眼闭一只眼。”甲就说：“哦，你这么大方。”乙就说：“不，我是要用枪瞄准他。” 一位躺在病床的先生向老婆交代遗嘱：“帮我完成一个心愿。”老婆说：“你尽管说，我一定会帮你完成。”先生说：“我死后希望你能嫁给隔壁的老李。”老婆问：“为什么？”先生就说：“那个人每次打牌都出老千，骗我的钱，要你嫁给他，让他也尝尝被骗的滋味。” 小华跟第一次见面的女生吃完饭后，送她到家，然后就问她说：“可不可以亲你一下？”女生就说：“不要脸。”小华就说：“那我亲嘴好了。”有一个财务专业顾问，在收到新印的名片之后，很生气的打电话给影印厂，骂说：“你们搞什么？” 名片居然给我印成“专业顾门”，少一个口。影印厂就回说：“不好意思，马上帮你重印。”过了几天之后，重印的名片寄来了，这一次居然印成“专业顾门口”。有一个贵妇走进一间大排长龙的餐厅。 马上很不耐烦的对服务生说：“哎，我是贵宾哎，为什么我要排队啊？”店员就回说：“不好意思，就算是哈士奇也要排队哦。”小时候家里很穷，印象中爸爸常常和亲戚借钱，他常说：“以后我们通通会还你。”长大后我才知道，我的小名叫“通通”。 有一天，鱼跟虾比赛赛跑，找来螃蟹当裁判。螃蟹走路时不小心踩到海星，海星很生气的骂说：“你是瞎子吗？走路都不看路的。”螃蟹说：“我是螃蟹，它才是瞎子。” 海星很生气的离开之后，鱼跟虾子在起跑点准备好了。螃蟹就说：“预备起！”这次换鱼生气了，对螃蟹说：“你才北汽嘞！” <laughs> 今天午餐又是大吉一个人自己吃饭。突然有一个女生走过来问他：“先生一个人吗？”大吉心里开心了一下，说。